果断嘅公价嘅，就唔该嘛，能带你哋上市人眼嚟睇啦。 今日重会，你依旧言辞荒谬。邪说流行伤国运，我奸刑佛骨，常皱龙流。你在嘉宾面前，胆敢将邪术嚟献丑？ 小木啊！快将呢啲妖果拿去，拿去。寿土嚟啊，老爷。多事案，你个名多佢？既系寿土都唔想食啊，老爷。等我小木嚟领寿咧，食咗呢个寿土，等我长命百岁，啊变埋寿老寿头添。哼，混云。 秦岭家河，在雪拥蓝关马不前，呢呢，便是大祸临头啊！相公，阿弥陀佛。哎呀，相公，相公啊！ 哇！再见，这一咁快嘅喎啊。有圣旨，道夫人，你们回避。待我吹。 成运，皇帝诏曰：知以寒儒上表谏刑佛骨，有违朕意，获罪如来，应贬往朝阳，降任潮州刺史。克日赴任，无畏御子，堪此万万岁。 寒玉残身，今日就此收场。 呀喂，妈嘞！累你力，尽嘅艰辛都累你饱，嘅上，有我背玩，为嘅 有足哎哎龙哎。 挂到书容易做官难呢，何贵包银呢？太容易散呢？哎，记一句，君还秦岭家何悲错？ 我的妈！ high. Why? 我收。 梦中会见夫郎，佢为我披求。咦，而家求在不见夫郎，的确系离奇怪诞啊！我零零舍舍系睇见侄孙嚟相救，仲同我哋夫妻款款相谈添啊。系咧，阿夫人啊，你睇下，大路上积雪都尽除，咦，仲有火焰侍卫都尽驱寒冷啊。 唔冻咯噃！佢亦可再施法法。梗系啦，唔系我哋喊唪冷变血咧，仲有得生还咩？韩是一家借长疮，如今渡过临头难呢。左右速向朝阳进发，离开呢个。 花。